years ago. हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बहुत सारे सॉकर वाले बंडल मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें क्योंकि फाइल पर पासवर्ड है तो मैं वीडियो में ही दूंगा तो वीडियो को पूरा देखें तो फ्रेंड्स मैं अभी बैकग्राउंड सॉन्ग लगा देता हूँ अब वीडियो को एंजॉय करें वीडियो को ख़त्म करते हैं अगर चैनल अपन ले आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेल आइकन को ऑल पर सेट करें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में